السلام علیکم استر ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل راز الفت کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ اپنی بیٹی مشک کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتخار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشک کے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اپنے بچوں کا شفیق باپ بن سکا ایک ایسے سخت گیر استاد کی مانند جو اپنے طالب علموں کو بھلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر مشک کی والدہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب وقت اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب ارتظر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا نہ وہ مشق کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دواں بنا رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اصرار پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے اور میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ڈوبنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتضر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف جب اسماعیل کو افتخار صاحب کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر مشق کی طرف دیکھتا ہے یوں اسماعیل کو پریشان دیکھ کر مشق کہتی ہے کیا ہوا اسماعیل سب ٹھیک تو ہے نا مگر خیریت کہاں ہے کیونکہ افتخار صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے مشق اپنے والد کی میت پر آ کر زار و قطار روتی ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کراتی ہے ایک دو ٹوسٹ اور بھی اگلے اپیسوڈ میں آنے والے ہیں لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے اس پرومو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں استو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی شکریہ السلام علیکم استر ٹی وی میں خوش آمدید ڈراما سیریل راز الفت کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ اپنی بیٹی مشق کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتخار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشق کے گلے شکل یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اپنے بچوں کا شفیق باغ بن سکا ایک ایسے سخت کی استاد کی مانند جو اپنے طالب علموں کو خود بھلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر مشق کی والدہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب ارتظر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا نہ وہ مشق کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دوا بنا رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اصرار پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے اور میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ڈوبنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتضر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف جب اسماعیل کو افتخار صاحب کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر مشق کی طرف دیکھتا ہے یوں اسماعیل کو پریشان لے کر مجھ کہتی ہے کیا ہوا اسماعیل سب ٹھیک تو ہے نا مگر خیریت کہاں ہے کیونکہ اسفاط صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے مجھ اپنے والد کی میت پر آ کر قطار روتی ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کراتی ہے ایک دو ٹیلی سٹور اسٹور بھی اگلے ایپیسوڈ میں آنے والے ہیں لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے اس پرومو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں سو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی شکریہ السلام علیکم استر ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل راز الفت کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ اپنی بیٹی مشک کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتخار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشک کے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اچھا اپنے بچوں کا شفیق باپ بن سکا ایک ایسے سخت کی استاد کی مانند جو اپنے طالب علموں کو بھلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر مشک کی والدہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب ارتضر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا نہ وہ مشق کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دواں بنا رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اصرار پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے اور میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ڈوبنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتضر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف جب اسماعیل کو اختار صاحب کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر مش کی طرف دیکھتا ہے یوں اسماعیل کو پریشان دیکھ کر مشق کہتی ہے کیا ہوا اسماعیل سب ٹھیک تو ہے نا مگر خیریت کہاں ہے کیونکہ افتخار صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے مش اپنے والد کی میت پر آ کر زار و قطار ہوتی ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کراتی ہے ایک اور بھی دوسری طرف اگلے ایپیسوڈ میں آنے والے ہیں لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے اس پرومو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں استو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی شکریہ السلام علیکم استو ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل راز الفت کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ اپنی بیٹی مشک کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتخار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشک کے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اپنے بچوں کا شفیق باپ بن سکا ایک ایسے سخت کی رست کی مانند جو اپنے طالب علموں کو بھلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر مشق کی والدہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب ارتظر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا نہ وہ مشق کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دواں بنا رہا ہے ہے اور نہیں وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اصرار پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے اور میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ڈوبنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتضر ارتظر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف جب اسماعیل کو صاحب کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر مشک کی طرف دیکھتا ہے یوں اسماعیل اسماعیل کو پریشان دیکھ کر مشک کہتی ہے کیا ہوا اسماعیل سب ٹھیک تو ہے نا مگر خیریت کہاں ہے کیونکہ افتخار صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے مشق اپنے والد کی میت پر آ کر زار و قطار روتی ہے غصہ آ جاتا ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کراتی ہے ایک دو ٹویسٹ اور بھی اگلے ایپیسوڈ میں آنے والے ہیں لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے اس پرومو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں استور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی شکریہ السلام علیکم استور ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل راز الفت کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ اپنی بیٹی مشک کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتخار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشک کے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اپنے بچوں کا شفیق باپ بن سکا ایک ایسے سخت کی استاد کی مانند جو اپنے طالب علموں کو بھلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر کی والدہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب وقت اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا نہ وہ مشق کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دواں بنا رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اصرار پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے اور میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ڈوبنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتضر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف جب اسماعیل کو ارتقار صاحب کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر مشق کی طرف دیکھتا ہے یوں اسماعیل کو پریشان دیکھ کر مجھ کہتی ہے کیا ہوا اسماعیل سب ٹھیک تو ہے نا مگر خیریت کہاں ہے کیونکہ افتخار صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے مجھ اپنے والد کی میت پر آ کر زار و قطار روتی ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کراتی ہے ایک دو اور بھی اگلے میں آنے والے ہیں لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے اس پرومو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس سب کو ملتی رہیں گی شکریہ السلام علیکم استر ٹی وی میں خوش آمدید ڈراما سیریل راز الفت کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ اپنی بیٹی مشک کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتخار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشک کے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اپنے بچوں کا شفیق باپ بن سکا ایک ایسے سخت کی استاد کی مانند جو اپنے طالب علموں کو بھلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر مشک کی والدہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب نہیں آئیتظر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا نہ وہ مشک کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دواں بنا رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اثرات پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے اور میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ڈوبنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتضر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف جب اسماعیل کو افتخار صاحب کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر مش کی طرف دیکھتا ہے یوں اسماعیل کو پریشان دیکھ کر مش کہتی ہے کیا ہوا اسماعیل سب ٹھیک تو ہے نا مگر خیریت کہاں ہے کیونکہ افتخار صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے مش اپنے والد کی میت پر آ کر زار و قطار روتی ہے اپنا فیوچر اور اپنی غلطیوں کا احساس کراتی ہے ایک دو ٹویسٹ اور بھی اگلے اپیسوڈ میں آنے والے ہیں لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے اس پرومو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی شکریہ السلام علیکم استر ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل راز الفت کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ اپنی بیٹی مشک کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتقار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشک کے گلے شکے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اپنے بچوں کا شفیق باپ بن سکا ایک ایسے سخت کی استاد یعنی کی مانند جو اپنے طالب علموں کو بھلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر مشک کی والدہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب وقت اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب مرتزر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا نہ وہ مشق کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دواں بنا رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اصرار پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے جس پر میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ڈوبنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتظر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف جب اسماعیل کو افتخار صاحب کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر مشق کی طرف دیکھتا ہے یوں اسماعیل کو پریشان دیکھ کر مش کہتی ہے کیا ہوا اسماعیل سب ٹھیک تو ہے نا مگر خیریت کہاں ہے کیونکہ افتخار صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے مش اپنے والد کی میت پر آ کر زار و قطار روتی ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کراتی ہے ایک دو اور بھی اگلے اپیسوڈ میں آنے والے ہیں لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے اس پرومو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں استو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی شکریہ السلام علیکم استو ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل راز الفت کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ اپنی بیٹی مشق کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتخار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشق کے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اپنے بچوں کا شفیق باپ بن سکا ایک ایسے سخت کی استاد کی مانند جو اپنے طالب علموں کو بھلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر مشق کی والدہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے یعنی یعنی اور کہتی ہے اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب ارتظر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا نہ وہ مشک کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دواں بنا رہا ہے ہے اور نہ ہی وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اصرار پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے اور میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ڈوبنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتظر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف جب اسماعیل کو ارتقا صاحب کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر مشق کی طرف دیکھتا ہے یوں اسماعیل کو پریشان دیکھ کر مشک کہتی ہے کیا ہوا اسماعیل سب ٹھیک تو ہے نا مگر خیریت کہاں ہے ہے کیونکہ صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے اپنے والد کی میت پر آ کر زار و قطار روتی ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کراتی ہے ایک دو اور بھی اگلے اپیسوڈ میں آنے والے ہیں لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے اس پرومو کے بعد اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی شکریہ کے ساتھ السلام علیکم استر ٹی وی میں آمدید ڈراما سیریل راز الفت کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ اپنی بیٹی مشق کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتخار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشق کے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اپنے بچوں کا شفیق باپ بن سکا ایک ایسے سخت کی استاد کی مانند جو اپنے طالب علموں کو بھلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر کی والدہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب ارتضر کوئی بھی فیصلہ یعنی نہیں کر پاتا نہ وہ مشق کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دواں بنا رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اصرار پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے اور میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ڈوبنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتضر ارتظر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف جب اسماعیل کو افتخار صاحب کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر مش کی طرف دیکھتا ہے یوں اسماعیل کو پریشان دیکھ کر مش کہتی ہے کیا ہوا اسماعیل سب ٹھیک تو ہے نا مگر خیریت کہاں ہے ہے کیونکہ اختر صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے اپنے والد کی میت پر آ کر و قطار روتی ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کراتی ہے ایک دو اور بھی اگلے ایپیسوڈ میں آنے والے ہیں لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے اس پرومو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی شکریہ السلام علیکم استر ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل راز الفت کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ اپنی بیٹی مشک کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتخار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشک کے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اپنے بچوں کا شفیق باپ بن سکا ایک ایسے سخت کی استاد کی مانند جو اپنے طالب علموں کو بھلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر مشق کی والدہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب ارتظر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا نہ وہ مشق کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دواں بنا رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اصرار پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے اور میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ڈوبنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتضر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف جب اسماعیل کو افتخار صاحب کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر مشق کی طرف دیکھتا ہے یوں اسماعیل کو پریشان لے کر کہتی ہے یعنی کیا ہوا اسماعیل سب ٹھیک تو ہے نا مگر خیریت کہاں ہے کیونکہ افتخار صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے مشق اپنے والد کی میت پر آ کر زار و قطار روتی ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کراتی ہے ایک ٹویسٹ اور بھی اگلے ایپیسوڈ میں آنے والے ہیں لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے اس پرومو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ سب کو ملتی رہیں گی شکریہ السلام علیکم استر ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل راز الفت کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ اپنی بیٹی مشک کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتخار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشک کے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اپنے بچوں کا شفیق باپ بن سکا ایک ایسے سخت کی رستاد کی مانند جو اپنے طالب علموں کو بھلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر کی والدہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب ارتظر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا نہ وہ مشق کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دواں بنا رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اصرار پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے اور میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ڈوبنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتضر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف جب اسماعیل کو افتخار صاحب کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر مشق کی طرف دیکھتا ہے یوں اسماعیل کو پریشان دیکھ کر مشق کہتی ہے کیا ہوا اسماعیل سب ٹھیک تو ہے نا مگر خیریت کہاں ہے کیونکہ افتخار صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے مشق اپنے والد کی میت پر آ کر زار و قطار ہوتی ہے اور اپنی غلطیوں جی کا احساس کراتی ہے ایک دو اور بھی اگلے ایپیسوڈ میں آنے والے ہیں لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے تاکہ ہماری رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس سب کو ملتی رہیں گی شکریہ السلام علیکم استر ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل راز الفت کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ اپنی بیٹی مشک کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتخار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشک کے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اپنے بچوں کا شفیق باپ بن سکا ایک ایسے سخت کی استاد کی مانند جو اپنے طالب علموں کو بھلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر مشک کی والدہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب وقت اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب ارتظر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا نہ وہ مشق کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دواں بنا رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اصرار پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت کچھ میں نہیں ہے اور میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر رکنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتضر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف جب اسماعیل کو افتخار صاحب کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر مش کی طرف دیکھتا ہے یوں اسماعیل کو پریشان دیکھ کر مش کہتی ہے کیا ہوا اسماعیل سب ٹھیک تو ہے نا مگر خیریت کہاں ہے کیونکہ افتخار صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے مش اپنے والد والد کی میت پر آ کر زار و قطار روتی ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کراتی ہے ایک دو ٹوسٹ اور بھی اگلے اپیسوڈ میں آنے جی، والے ہیں لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے اس پرومو کے بارے میں اپنی یعنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اسٹو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی شکریہ شکریہ السلام علیکم استر ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل راز الفت کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ اپنی بیٹی مشک کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتخار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشک کے گلے شکے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اپنے بچوں کا شفیق باپ بن سکا ایک ایسے سخت کی رستاد کی مانند جو اپنے طالب علموں کو بھلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر مشق کی والدہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب ارتظر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا نہ وہ مشق کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دواں بنا رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اصرار پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے اور میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ڈوبنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتظر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف جب اسماعیل کو افتخار صاحب کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر مشق کی طرف دیکھتا ہے یوں اسماعیل اسماعیل کو پریشان دیکھ کر مجھ کہتی ہے کیا ہوا اسماعیل سب ٹھیک تو ہے نا مگر خیریت کہاں ہے کیونکہ فخر صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے مجھ اپنے والد کی میت پر آ کر زار و قطار روتی ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کراتی ہے ایک دو ٹوسٹ اور بھی اگلے اپیسوڈ میں آنے والے ہیں لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے اس پرومو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی شکریہ السلام علیکم استر ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل راز الفت کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ اپنی بیٹی مشک کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتخار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشک کے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اپنے بچوں کا شفیق باپ بن سکا ایک ایسے سخت کی رستاد کی مانند جو اپنے طالب علموں کو بھلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر مشق کی والد اللہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب ارتظر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا نہ وہ مشق کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دواں بنا رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اصرار پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے اور میں سمندر کی کی گہرائیوں میں جا کر ڈوبنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتضر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف جب اسماعیل کو افتخار صاحب کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر مشک کی طرف دیکھتا ہے یوں اسماعیل کو پریشان دیکھ کر مشک کہتی ہے کیا ہوا اسماعیل سب ٹھیک تو ہے نا مگر خیریت کہاں ہے کیونکہ استخار صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے مجھ اپنے والد کی میت پر آ کر زار و قطار روتی ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کراتی ہے ایک دو ٹوسٹ اور بھی بولتے ہو اگلے اپیسوڈ میں آنے والے ہیں لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے اس پرومو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اسٹور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی شکریہ خوشی السلام علیکم استر ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل راز الفت کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ اپنی بیٹی مشک کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتخار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشک کے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اپنے بچوں کا شفیق باپ بن سکا ایک ایسے سخت کی استاد کی مانند جو اپنے طالب علموں کو یہاں بلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر مشک کی والدہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد فون یاد رکھتا ہے کہ اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا نہ وہ مشق کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دواں بنا رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اصرار پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے اور میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ڈوبنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتضر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف جب اسماعیل کو ارتقا صاحب کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر مشق کی طرف دیکھتا ہے یوں اسماعیل کو پریشان دیکھ کر مشق کہتی ہے کیا ہوا اسماعیل سب ٹھیک تو ہے نا مگر خیریت کہاں ہے کیونکہ افتخار صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے مشق اپنے والد کی میت پر آ کر زار و قطار روتی ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کراتی ہے ایک دو ٹی وی اسٹور بھی اگلے اپیسوڈ میں آنے والے ہیں لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے اس پرومو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں مطلب ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اسٹو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی شکریہ اسلام السلام علیکم استر ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل راز الفت کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے ہاں، کہ اپنی بیٹی مشک کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتخار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشک کے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اپنے بچوں کا شفیق باپ بن سکا ایک ایسے کی استاد کی مانند جو اپنے طالب علموں کو السلام علیکم بھلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر مشک کی والدہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب سے ارتظر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا نہ وہ مشق کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دواں بنا رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اصرار پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے اور میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ڈوبنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتظر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف جب اسماعیل کو ارتقا صاحب کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر مشق کی طرف دیکھتا ہے یوں اسماعیل کو پریشان دے کر مشک کہتی ہے کیا ہوا اسماعیل سب ٹھیک تو ہے نا مگر خیریت کہاں ہے کیونکہ افتخار صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے مشق اپنے والد کی میت پر آ کر زار و قطار روتی ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کراتی ہے ایک دو ٹیلی ایک اور بھی اس کے اگلے ایپیسوڈ میں آنے والے ہیں لیکن آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے اس پرومو کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی شکریہ السلام علیکم ٹی وی میں خوش آمدید ڈراما سیریل راز الفت کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ اپنے اپنی بیٹی مشک کا بیاہ اسماعیل سے کرنے کے بعد افتخار صاحب سکون میں نہیں انہیں بار بار اپنی بیٹی مشک کے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی اور اپنی بیوی کے بھی گلے یاد کرتا ہے اب وہ اپنی زندگی کی تمام غلطیوں پر نادم ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے نہ میں اچھا شوہر بن سکا اور نہ میں اپنے بچوں کا شفیق باپ بن سکا ایک ایسے سخت کی استاد کی مانند جو اپنے طالب علموں کو بھلا چاہتا ہے مگر ان میں ہمیشہ غیر مقبول رہتا ہے یہ سن کر کی والدہ اپنے دل کی زخموں پر مسکراتی ہے اور کہتی ہے اب اب وقت گزر گیا ٹرین گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے کہ اس میں کتنے ڈبے جڑے ہوئے تھے مگر دوسری جانب ارتظر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا نہ وہ مشق کے بغیر اپنی زندگی کو رواں دواں بنا رہا ہے اور نہ ہی وہ اس کے غم کو بلا پا رہا ہے اپنے والدین کے اصرار پر وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے اور میں سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ڈوبنا نہیں چاہتا اس لیے مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ ارتظر نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی زندگی